Les deux révolutions, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie, euh, ont, eu pour originalité de faire émerger deux, choses à la fois. D'une part, euh, un corps électoral, hein, qui permet aux citoyens de s'exprimer par la voie des urnes, et également un espace public dans les deux pays, euh, comme sorte de, renfort, si je puis dire, à la démocratie électorale. Alors évidemment, il y a des différences importantes entre, l'Égypte et la Tunisie. L'Égypte, euh, parce que euh, le régime de Moubarak, et même avant Moubarak, avait toujours respecté une, certaine forme de liberté d'expression, il y avait déjà un, espace public, même s'il était contrôlé, plus ou moins contrôlé, formés euh, par des journalistes, euh, par des, ce qu'on appelle des, leaders d'opinion, par des romanciers, euh, par des, des hommes de culture, etc. Alors après la révolution du 25 janvier, cet espace public a complètement émergé, éclaté, il n'a absolument, aucun, aucun contrôle, disons, clair. La Tunisie, c'est différent. La Tunisie, le régime de Ben Ali était un régime très, très, très, très autoritaire, quasiment despotique. Il n'y avait pas de liberté d'expression, il n'y avait pas de journaux d'opposition, il n'y avait pas de télévision et des, émissions de télévision où, les, gens pouvaient parler. Et donc, l'espace public tunisien a émergé en même temps euh, que le, juste après la révolution. Donc, il est un tout petit peu faible par rapport à, par rapport à l'Égyptien. Euh, cela dit, actuellement, dans les deux pays, on est euh, dans ce qu'on pourrait appeler euh, la dialectique de la rue et des urnes. C'est-à-dire que les citoyens s'expriment de, plusieurs manières, par les urnes et également par la rue au sens symbolique du terme, évidemment, de la rue. La rue, soit la manifestation, soit le sit-in, soit le mouvement social, soit l'article dans les journaux, soit la pétition, etc., euh, etc. Alors pour l'Égypte, la particularité, c'est que euh, euh, alors qu'en Tunisie, les, Tunisiens n'ont voté qu'une seule fois. Hein. en octobre 2011, les Égyptiens, ils ont voté plus de fois. Cinq fois. Et là, suite à ce qui s'est passé cet été en, Égypte, eh ben pour l'an prochain, ou peut-être même à la fin de cette année, il va y avoir une nouvelle fois un référendum constitutionnel, deux nouvelles élections législatives et également des élections présidentielles. Donc vous voyez, en l'espace quasiment de, trois ans, les citoyens égyptiens sont appelés aux urnes quasiment huit fois, ce qui est, énorme. Mais en même temps, on s'aperçoit que, donc, euh, notamment par rapport à l'Égypte, il, y, a véritablement une dialectique de la rue et des urnes, parce que euh, euh, il y a une sorte de non seulement l'espace public ou l'expression de la rue est complémentaire des urnes, mais la concurrence également, et elle peut également, parfois, contribuer à l'annuler. Et là, je crois qu'il faut se référer à ce qui s'est passé cet été euh, en Égypte, et dans lequel il y a eu l'extraordinaire mobilisation de la rue, autrement plus importante que celle du 25 janvier, et eh bien, elle aura contribué à remettre en cause l'élection d'un président élu au suffrage universel pour la première fois dans ce pays, dans le cadre d'élections pluralistes. On ne sait pas comment vont réagir maintenant les Égyptiens euh, par rapport justement aux urnes. Est-ce qu'ils vont pas se dire au fond euh, à quoi ça sert Si au bout d'un an, ben, si on n'est pas content de quelqu'un, on le chasse. la question elle est là. vous voyez un petit peu ces contradictions quoi entre euh, ces deux modes d'expression. Mais cela dit, bon, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, on est, on est quand même dans ce qu'on pourrait appeler une situation de, fluidité politique. Ça n'a rien d'original, hein, après les deux soulèvements que ces deux pays ont connus. Euh, moi, je crois qu'il faut convoquer les, travaux qui ont, critiqué ce qu'on dénomme la transitologie. Hein. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de voie idéale vers la démocratie. Il n'y a pas d'étape nécessaire. Et en vérité, on ne sait pas très bien, personne ne peut prévoir quels sont les scénarios du futur, parce que cette situation de fluidité politique fait que les acteurs ou plutôt les principaux acteurs des deux espaces politiques et, publics du pays, euh, réagissent au fond, euh, au coup par coup, font des calculs, et ces calculs ne conduisent pas forcément où ils pensaient arriver, parce qu'il y a une évasion des calculs, on ne sait pas très bien comment on va réagir les autres dans cette situation de fluidité politique. Ça demande du temps pour se stabiliser. Les règles du jeu dans les deux pays n'ont pas été stabilisées.